हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स देखिए रिकर्जन का मतलब ये है कि जब फंक्शन खुद को कॉल करे तो उसे कहते हैं रिकर्जन बात समझ में आ रही है तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि रिकर्जन का प्रोग्राम हम कैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है अगर मैं इसको यहाँ से कंपाइल करवाता हूँ तो तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया अब इसको रन करवा देते हैं तो रन करवाएंगे तो यहां पर इसका फैक्टोरियल दिख रहा है अब ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए कहीं भी लूप का प्रयोग मैंने नहीं किया है और इसी को कहते हैं रिकर्सिव नेचर का प्रोग्राम ठीक है